quindi in partenza vado direttamente al Lata Hotel e andiamo a vedere che cosa succede a che punto siamo Milano super spettacolare, cielo blu, aria terza, sta proprio bene. macchina di Performance strategies pronta ad attendermi fuori dalla stazione centrale e adesso sono diretto all'Ata Hotel di Roma. Martino, giusto? Giusto? Eh? Sì. Alle 9 e mezza. Alle 9 e mezza. Esatto. Stanza 1326 come vedete il numero. Vediamo se riesco a entrare. Allora dici che è da sfioro questo? No eh. C'è la chiave, c'è il buco per la chiave. Vediamo se funziona così. Cazzo. Di qua nemmeno. È aperto. <laughs> c'è anche il terrazzino molto industrial molto New York wow man ok mi sono rifocillato sono pronto per andare a scoprire dove diamine sta la sala Africa e vedere Europa non è questa e vedere com'è il posto com'è organizzato vediamo se la troviamo fatto una verifica signorina, lei che è dell'organizzazione. Quanti posti sono? Adesso ve lo diciamo subito, uguale 222 posti. 222 posti, tutto esaurito mi ha detto, no? Sì, tutto esaurito. Ah, Telecomando non avrà problemi in questa sala, no? Posso andare dovunque? Spostare da un computer all'altro adesso che lo scaricavi più su uno, ma me devo ah, spostare tutti gli altri. Ok, ok. Sì. Vorrei vedere un attimo se possiamo creare atmosfera o no. Ma quelle sui paletti le controlla il regista Andrea, mentre quelle della sala le controllerai tu, mi hanno detto loro. Ok. E quindi sono qui da te perché dopo voglio fare una prova a spegnerle e vedere se è proprio buio che la gente si bacia o se si può lavorare. okay. Li cataloghiamo. Cioè lì c'è il nome? Questo no, è il, il settore. All'interno di ogni settore in base all'ordine cronologico di iscrizione. Esatto. Quindi che settore siamo qua? B, qui è B. B, B, B. Ma c'è un numero proprio per ogni sedile? No, no, no. Eh, all'interno del settore uno siede dove ah, vuole. Ah, poi quando aprono i cancelli? Esatto, scatta il Black Friday, esatto. Quindi basta che stai nel B e ti butti dentro. <laughs> Esattamente. No, però prima c'è da passare in registrazione, ti danno il badge, dal badge B di settore B vengo al B. Boh. Allora, voi del B che vi svegliate presto, appena aprono i cancelli con gli striscioni, le bandiere, mm, se vi fermano i tamburi, ok, dopo vi aiuto io a recuperarli, voi venite subito perché queste file qua sono tutte per voi. Cercate di conquistarle la mattina presto, a che ora possono venire? Alle, ancora alle 9. Ah no, per, per la registrazione. No, i posti migliori sopra al, al coso. Ah, là sopra, si possono appollaiare. La suite, super suite. Ah.